когато злото се надига. Трима мъже са готови да застанат на пътя му. Корпус за бързо реагиране. На много ниска цена. Експресно 10 лева ще ви струва. третия случай, по който работим в момента е да следим съпругът на една жена. Сигурен ли сте, че са ви разкрили? на 100%, но... С какво точно се занимава съпругът ви? Защото имам усещането, че сте пропуснали да ми кажете нещо в предварителния разговор. Предлагам да спрем с печатането на фалшиви дипломи за 8 клас и да започнем да печатаме фалшиви евра. И какво? За нас ще работи най-известният майстор в страната. Е, по моя аспер в Лемон. Завършила е Лондонската художествена академия. И моли мариньер. И е ли? Браво, е! си ногтите. Този случай е сериозен и ще представлява голям интерес за полицията и прокуратурата. Те са фокусирани. За да разнищиме този случай по-бързо, да отидем при тази Георгиева и да я разпитаме по-подробно. Някой да ви е казал, че имате прекрасни ноздри. I'm sorry, sorry. Забранявам ти да се обаждаш на тази жена. Те са един. Червен, Нерес, Есатия, е, Те са смели. Деца, камай! Те са умни. Някой иска да ме убие. Как разбрахте? Скузи, скузи! Те са бързи. Давай по-бързо. Ти! Добър ден! Диана Любенова. Мариан Вълев. Башар Рахал. Стойко Пеев. Видео е това вече преля чашата. Беги, Боре! Хванете го! Корпус за бързо реагиране. Бе, оттребахте ми Спокойно, спокойно. Нашите движения са преберени, котките винаги падат на крака, дори да не паднат, има 9 живота. 10 лева. От март само в кината. От Профилмс.